So this is Ophelia who is dressing up whom? Fenwin. Fenwin. Fenwin is acting as? Yeah. Hey Fenwin, Masha Mishu Hamare. Ah, yeah. Huh? You acting as a lady today? Ah, yeah, yeah. It's very pretty, I must say. Thanks. Ophelia song. Oh, Fidya my name Frederick Amash, Dr. Video Kata YouTube. Tell tell us about your history with the theatre. कितले कितल्या तियात्रान नाचले तुम्ही आणि हांव तियात्र फिल्डान टू थावजंड थर्टिनानसून स्टार्ट केला आनी हांव मोस्टली सगळ्या डायरेक्टरांक नाचल्या फर्स्ट uh, हांव स्टार्ट केलोलें तेन्ना मिलाग्रीस ते चांदोर तेचे फाटल्यान मिनीन ते बांदार मागीर कॉमेडियन सॅली सॅबी ते दिवार आले शिंदे मोस्टली खूब जाणांक हांवें एक्ट केला तुमचे गांव Arambol lot of talent in या आरांबोल इज ऑफ टॅलेंट या इवन बोथ या तियात म्युझिक हांवें एक रोल कॉमेडियन सॅलीच्या तियात्रान Salvi Sally, Sally, Sally, Sally, Sally. comedian Sally, as a abnormal, abnormal. Uh, तो रोल म्हाका आज पासून खूब लायक जाता uh, कित्याक त्या रोलान म्हणजे म्हजी कला कला कितें पळय ती त्या रोलान हांवें त्या दीस दाखयलेली बायल मनशाक त्रास जाता एक्टींग करपाक टायमिंगाक लागोन फॅमिलीक ना इट डिपेंड्स तुका सपोज तियात्र फिल्डान ह्या तियात्राचो तुका मोग हा जाल्यार टायम ते कांय ना ते तुजें डेडिकेशन तें तूं खंयचे भाशेन हँडल करूंक जाता ते भाशेन your main profession is my main profession is in tiatr but घरा home home makeup also home makeup and what what are your future plans anything else तूं एक director be अशें यू नॉट प्लॅनिंग टू ना हांवें अजून तो हें चिंतूंक ना बट एज ऑफ नाव हांव एक्टिंगूच करतलें what's the toughest part of being an actress for me nothing you are used to it by now nine Yeah. Years later Yeah. People appreciate लोक येवन सांगता वय वय लोक येवन सांगता? सांगता एप्रिशिएट करता आय सी आनी हांव जायते अवॉर्ड्स बी जिखल्या नेगेटीव रोलाक बीन एज अ खूब अवॉर्ड जिखले हांव आय सी So in your village, people also see you as a small celebrity, nahi? <laughs> yeah, correct. Oh, yeah. All the best. Thank you so much. Thank you, Parveen.